तो आओ यार शुरू करते हैं बिना किसी बक्शो अभी आएगा ना ये सब क्या देखना पड़ रहा है अच्छा है मैं अंधा हूँ Double kill. Triple kill. पुष्पराज वह झुकेगा नहीं जलवा है हमारा तो सब्सक्राइब करो वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ कैंप